do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por você esperando Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por você esperando Canta o assombroso O assombroso coral humano Alguém pode me explicar? Não consigo entender. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Deus Mas ninguém quer morrer Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos curvas esperando Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos por vós esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos explicar, eu não consigo entender. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Alguém pode me explicar? Eu não consigo entender. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer.